Bueno, gaur hemen gaude borondate politikoa eskatzeko, uste dugu osakidetzak dauzkan e, eh, adaso larria konpontzeko borondate politikoa behar dela, horren baitan dagoela, benetan lehentasuna bihurtu behar dela, baina bueno, kontrako norabideko pausuak ikusten ditugu. Ikusten dugu inbertsioa eh, Europar batasunaren azpitik eta Espainiar estatuaren azpitik e, dagoela barne produktu gordinari erreparatuta, ikusten dugu behar bai, e, aseguru pribatuen kontratazioa gora joala, eta e, ikusten dugu gero eta gehiago bideratzen dela osasun gintza publikoko e, bueno, zerbitzuak kontratatzeari. Bitartean, e, langileen lan balditzak askarrak izaten jarraitzen dute, eguneko e, berrogeita marretik gorako barkatu maimileko tasuna, erosalmenaren galera, langa inkarga sistematikoa, eta bebai, ba, herritarrei eskaintzen zagun zaigun arreta gero ta kaskarragoa dela. Gogoratzea e, itxaron zerrendak proba diagnostiko baterako bikoiztu egin diala eta adibidez kirurgiako itxaron zerrendak ere ehuneko hogeita hamasei ehunditu diala. Orduan, bueno, azpimarratzea gainbera agerikoa dela, konponbideak behar ditugula eta esan bezala e, horretarako borondate politikoa behar dela, ze dirua egon badago, baliabideak egon badaude, e, bueno, er, errekaudazioaren ikuspuntutik erreko horretan gaudela azpimarratzea, iaz e, erreko horreko errekaudazioa burutu zen, eta lortu behar duguna da, e, esan bezala lehentasuna bihurtzea, eta benetan e, konpon bideoiek lortzeko pausuak ematea.